नहीं मिलते गिरते होंगे सूख के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते होंगे पाइन एप्पल की तरह नहीं है ये लोग ये हाँ उसी की तरह